عليها طيب احكي معها على حسب اذا مثلا نروح على منطقه في فلسطين اذا بدنا هان في المناطق القريبه عن اليهود سامحين لنا نفوت عليها نعمل لها اسم يعني نروح حسب اذا بده يروح بروح اما اذا مناطق مثلا اذا بنروح مثلا على البحر على المناطق المحتلين يعني مثلا على تل ابيب على يافا على عكا حيفا هدول بدنا تسريح وما بردوا ما بردوا يعطوا الكل واذا اعطوا مثلا بيقدموا العيله كلها تسريح اذا اعطوا واحد آه، بعت مثلا ثلاثه بخلوا واحد اه بخلوا اثنين فبطل انه بصير الناس بدهم يروحوا بدون ناس ما بيروحوا كلهم وبعدين آه، حتى مثلا فرضا طلع لهم وراحوا آه، في بلاقوا صعوبات يعني على المحسوب يعني على لما نفوت نتفتش يعني كنا كرامتك بتروح زعل هلا اذا بدنا نسافر برا برا برا فلسطين مثلا على الدول اللي برا يعني عادي ما بتخيل انه في مشكله يعني اليهود ما ما حتى لو محتالين صح يعني اللغات بيعملونا انه بيعرفوا انه نحن وضعنا صعب شوي بس آه، وين عمان؟ في شيء وقفونا اه في اه في هلا في طريق مثلا نحن لما بنسافر اي بلد اغلبنا بنسافر آه، من الاردن على الاردن بالاول بعدين بنروح من مطار الاردن على أه، ففي جسر أه، بفتشونا اللي هو البحاث بس برضه أه، يعني بصفي انه المسافه اللي انه بدك تنتقلي من مكان لمكان داخل فلسطين اصعب من انه بدك تسافري برا يعني تسافري برا دول ثانيه اصعب